na imprezę. Ja właśnie ten, ja ile ten kupić, ale właśnie nie wiem. No to idź po flaszkę. Nie, na razie nie. Flaszkę piwko. Czekaj, to to na razie dam Nie, nie, on mi pójdzie przecież, ja piwo. No. Chodź tu, weźcie tu, stańcie, stańcie. Czekaj, Daj do auta. flaszeczki. Kurwa, jaka flaszka. Goliki.